Babar sama bocil, guys. What's up? Repeat me. Lagi il tuan. Luang red pukulan, luang red pukulan. Tapi kalau lompat mah. Didi, exit. Berapa kayak apa? Eh, ga eh, prime kok. Ya. Ya. Ah. Berapa kayak ketemu lah, oke? Oke. Ah. Ah, Dia ya, luang red pukulan. Eh, pagi ya. Begini orang pakai alis bisa. Gila. Akbar tukuran tah. Apa enak? Uh, itu bisa pakai cow. Cuman aja, ajuan itu juga. Eh kan abang itu abang di luar. abang di luar Lagi Iya, iya. Main Ogi. Iya, temen gue tuh. No secret is safe from me. Oh, lagi cuk. <laughs> Barbar, why? Barbar, Thank you. si ini wow ada dua ratus ini yang lah iya. Gimana bang tadi ini tuh kon beri. Kalian dua teh ya. Iya ya my feet. And... Our oh, turret has been tamed. Destroy the turret. No secret is safe from me. Ayo, heula. Iya. Iya. Prank, prank, prank, prank. Boro-boro kan puret orang ditiluan bae. Tilu gas wae bagong. Kan mana? Jangan iya, iya, tuh. Iya, Bro. Ada obis ya, ada obis. பூசியா அந்த கலர்ல Our turret is under attack. Safe from me. team destroyed the turret. Monster kill! elokan apa ya beban banget bay makanya ah, dia luar. aja ah